تمام صحنه های تاریک فیلم بر روی یک stage کاملا تاریک بدون هیچ نوری فیلم برداری شده. برای اینکه بازیگران حس اتمسفر داستان فیلم رو درک کنند از نور فلاش لایت و صداهای کف اقیانوس در اطراف آنها استفاده شده همچنین سرعت حرکت اشیا نیز با محاسبات مهندسی در عمق اقیانوس همگام سازی شده. On a scale from one to ten, how bad's my rig? Ten. We drilled. something following us. What was that? Turn your lights off. a glass of champagne? Perfect. Put him in the back with the rest. who's ready to play? Are we the hunters? Put on some weight. معرفی دومین فیلم ترسناک رو اختصاص میدیم به فیلم شکار دوازده غریبه در جای نامعلوم بیدار میشن اونها نمیدونن کجا هستن و نمیدونن که چجوری به اینجا اومدن در سایه تئوری های توسعه اینترنتی در حوزه دارک وب گروهی از افراد نخبهگرا در مکان دورافتاده گرد هم میان تا به طور تفریحی به شکار انسان بپردازن همه چیز برای اونها طبق برنامه پیش میره تا اونجایی که یکی از شکارها به نام کریستیان با نقش آفرینی بتی گیلپین داستان این فیلم از یک داستان کوتاه محبوب اثر ریچارد کانل به نام خطرناکترین بازی منتشر شده در 1924 الهام گرفته شده این رمان منبع الهام آثار سینمایی متعددی مانند خطرناکترین بازی، دوئل، هدف سخت، نجات از بازی و حذف کننده بوده. War is war. You have no idea what you're up against. This time, we'll see. There has to be a reason they chose us. I'm not going down without a fight. This is why.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 Surprise. فیلم یک مکان ساکت قسمت دوم اینجا چه خبره؟ داستان فیلم یک مکان ساکت دو در ادامه اتفاقات قسمت اول این دنباله سینماییه. پس از وقایعی که خانواده ابوت با اون دست و پنجه نرم میکنن الان مجبورن به خروج از مکان امنشون و روبرو شدن با دنیای ناشناخته اونها خیلی زود متوجه میشن که نجات یافتن از موجودات شکارچی حساس به صدا تنها مشکل اونا نیست جان کرازیسکی کارگردان فیلم در مصاحبه با یک پادکست گفته که قصد حضور در قسمت دوم فیلم رو نداشته تهیه کنندگان اون رو مجبور میکنن در فیلم نامه به اونها کمک کنه پس از مدتی تهیه کنندگان اون رو تحت فشار میذارن و مجبورش میکنن تا فیلم نامه رو بنویسه و بعد از اون نیز اون رو متقاعد به این میکنن که قسمت دوم مامان آروم باشی آروم باشی چیزی نیست چیزی نیست همه چیز تحت کنترل یه هیولا بود یه هیولا بود یه هیولا کجا مامان مامان یک مکان ساکت قسمت دوم و ام... گزینه‌ی subscribe رو بزنین